Rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kuwania tena nafasi ya urais ifikapo mwaka 2024 huku makamu wake Kamala Harris akiwa mgombea mwenza. Rais huyo wa Marekani mwenye umri wa miaka 80 ametangaza nia yake Aprili 25 mwaka 2023 licha ya utafiti uliofanywa na kituo cha utangazaji cha runinga cha NBC kuonyesha asilimia sabini ya wananchi hawataki Biden agombee tena urais. Biden ambaye ni rais mzee zaidi katika historia ya taifa hilo anatarajiwa kukutana na upinzani mkali kutoka kwa rais wa zamani wa taifa hilo Donald Trump ambaye ameshatangaza nia ya kuania nafasi hiyo kwa mara nyingine licha ya kukabiliwa na kesi ya matumizi mabaya ya ofisi na rushwa ya ngono. Rais Joe Biden na Kamala Harris wameshatia saini na kuwasilisha makaratasi yao ya kampeni kwenye tume ya shirikisho ya uchunguzi, ikiwa ni hatua rasmi ya kwanza baada ya kutangaza kugombea nafasi zilizotangazwa katika serikali ya shirikisho ya Marekani. Nikiripoti habari hii, mimi ni Kevin Audax na hii ni Stein TV.